La IFA Avellaneda es una escuela de la familia agrícola, está ubicada este, en Santiago del Estero, departamento de Avellaneda. Es una escuela dedicada especialmente a niños y adolescentes del medio rural. Nada a chicos que no tienen la posibilidad de ir a otros colegios secundarios que estén cercanos al pueblo, radio de 80 kilómetros más o menos, por caminos que son bastante complicados de entrar y, de llegar ¿Vamos a cocinar algo? Eh, sí, esta noche estaba preparado el menú arroz, visito de arroz. Eh, ¿Tres ollas para el arroz? No, no. Las otras dos ollas están destinadas para calentar el agua porque ahora estoy remero pero ya está fresco aquí y utilizan para el baño, para ducharse. Y a medida que van bañándose, llenando sus tachos, van reponiendo también porque es un grupo numeroso y hay que llenar constantemente. Estoy en la escuela en la EFA, estoy en segundo año. Es para hacer un proyecto para calentar agua con la energía solar. Se basa a través de botellas. Para que nuestra EFA tenga agua caliente, necesitamos construir colectores solares, que con la energía del sol calentarían el agua. Los chicos han construido uno, necesitamos nueve más. ¿Crees que mejoraría algo si pudiéramos lograr tener un sistema de distribución de agua caliente? Sí, eh, se optimizaría mucho el tiempo de los chicos porque el tiempo que se dedican a hacer estas cosas tienen que estudiar, por ejemplo, trabajos para presentar o que sea algo más seguro, algo más eh, higiénico pero todo y se ahorraría leña también. ¿Nos ayudas? ¡Súmate!